ministrada por Miguel Gali é a disciplina Contemplação, o minicurso Contemplação e Arte Visual Contemporânea, Kant e os Fundamentos desde a História da Estética. A proposta do curso é permitir, sobretudo a artistas e aos estudantes de, de artes visuais, que eles tenham acesso aos pensadores clássicos, né, nesse caso aqui específico o Kant, né, de modo a fazer uma e permitir né, que se faça uma vinculação entre é, esses fundamentos, digamos assim, da história da estética, no caso o tema da contemplação, e como é que os elementos vinculados a essa, esse conceito, por exemplo, de contemplação, estaria vinculado a algumas obras é, do mundo das artes visuais na contemporaneidade. trata da combinação de cores. A gente vai trabalhar com várias cores, acordes, misturando, aprendendo a construir a cor, que é importantíssimo. A gente, além de saber lidar com, com a cor, a gente tem que, que entender também a linguagem dela e saber como usá-la, né? como usá-la em determinado segmento. Então é importantíssimo que a gente conheça a teoria da cor, como funciona, para saber lidar com essa linguagem, que é importante tanto na área de design gráfico, na área de interiores, na área quem trabalha com artes visuais principalmente, então é necessário que a gente entenda como funciona a cor, como ela se relaciona com outra.